Ah, lekera awo okwebaka ku baana babendi nga toyambadde kapiira bruno k sheira gashumba avuddeyo n'amulangira nate naye ono yeegasse ku bantu omuli prima kadash n'abalala bangi abazi ba blaminga bruno k olweyo ensobi ezeebeerawo mu mawulire eze eyakwata ekutte ennyo Ah, ekutte ennyo omuliro ekutte ennyo omubabiro mu bantu ennaku zino oluvannyuma lwa bunoke okuvaayo nga omwana we abadde tamwogera mu public era ngaabantu badde tebamumanyi n'omukyala we xwe gwe bayita vanessa okuvaayo n'agamba nti abadde tamulabirira kiira gashumba avuddeyo neyegatta ku bakyala abo era n'akonda eminga nnyo nnyo nnyo bunoke olw'okwebaka ku baana olw'okwebaka ku bakyala nga tayambadde kapiira kagalimpita wa era amugambye yeesonyiwe okukozesa abaana ba benti nga tayambadde kapiira era n'avumirira nnyo nnyo nnyo nnyo n'ekyokubeera nti omukyala omwami brunoke abadde nga atabira mwana abadde nga tamufaako ate nga akimanyi bulungi nnyo nti yamuzaala mu mwana muwala vanessa ajjukiza abantu abantu era n'ajjukiza abakyala banne nti mwewale nnyo okwebaka n'omuntu n'ofuna olubuto kubanga abasajja bano ebiseera ebisinga bazaala baba baagala okutebakako naye abatayagala kuzaala oba oliawo azaala n'akulekera obuvunanyizibwa bwatyo n'abukusuulira ano munnange ono akubiriza abakyala banne obute okwewala okumala gafuna embuto mu buli musajja gwaba asanze kyera gashumba tugambe nti kino kyekiganye okuzaala nti naawe otya okubeera mu nsonga nga zino hmm? kubanga avuddeyo n'akubiriza munaye bakyala banne bebeebakako n'agamba nti bwabakwebaseeko nfuba okula nti mwambala n'abasajja bwobanga oyakozesa omwana waabendi bwoba ngaokimanyi toyagala kumuzaalamu mwana tobe na buvunanyizibwa bulabirira mwana tewali nsonga lwaki omwebakako nga toyambadde um, um, akapiira ako kagali mpitawa so ono omukyala shera gashumba agiripidde naye etambula bwatyo nagamba abasajja bangi tebagala kubeera na baana bagala bakyala just bakwebakako nabo just kwebaka bwebasi nabo okitegeera so kati okwewala ebyo byonna byonna byonna eh, mwambale mukole protected sex muwone okwavinga omwana ah, gwemugenda okubonyaabonya mu nsi eno nga talina kyamanyi buno obubaka abutadde ku mukutu gwe ogwa twitter nga ablaminga omukulu brunok kalwayi gye binaggwera oba brunok anaamuddamu oba naye ensonga ezitalina makulu taziwa makulu aziwamu obudde eh, bwe bityo bwe bizze era wegafulumye webali nnyo okubeera nga otugobeera nkujjukiza omusawo dr beaver organics wali eri ku access building e lubaga omusawo dr beaver organics wali eri ku access building e lubaga gwe wootuukawo buuza bubuuza ngenda wa musawo dr beaver bajja kuba bakulagira onono akozesa eddagala lya habo strictly habo e si kirala kyonna kyonna wa habo akukebera n'amanya ovo n'obuddo bw'ekirwadde kyo natandika okujjanjaba emisale nomunaye bisobolwa buli muntu naawe alina kyagala okwebuuza nga agala kwebuuza bwebuuza oli free okumukubirako ku ssimu ye eyo eri wansi awo eriko bifa organics oyogereko naye omuwagire bw'omuwagira nange obeera ompagidde weebale nnyo weebalire ddala